شكلك مو مصدقني لا طبعا انا اعرف ايش عدل ده ابوكي كمان عايز يقطع رجله من البيت ليه بس بيبي حطيت صبينا حطيت كيسة خليه يتفضل طيبة خالص امك معقولة؟ اديني انت بس السماعة وانا اجيب لك عليها وبالفرنساوي كمان الو اسال بوبلي بليز ما ما قاعد تدور بجنطتي بعد I'm with the cleaning. So I am starting off by putting away some toys that Alfie was playing with that morning and putting them away back in the storage basket. منال اللي طاحت بس لان انا كنت مرتبكه قلت هند باي بدراني شفتي انا طورت هند راح يقول انا كذابه انت مو كنتي تهاتين اللي ما يحبها آه، صباح الخير آه، معلش انا اصلي بحب استنشق الهواء صباحا ازاي آه، انا جاهزه يا استاذ